consiste à euh, commander par la bio, euh, de rotation euh, d'un servomoteur et l'affichage de l'angle sur un LCD. Donc tout d'abord, nous devons connaître le signal de commande, le signal par lequel on peut commander un servomoteur. Donc oui, on fait la conception assistée par l'ordinateur et ensuite on programme notre euh, microcontrôleur par micro-c et euh, enfin euh, on crée l'interface graphique de commande. La période du signal de commande du cerveau moteur est de 20 millisecondes. À chaque période T, on a un intervalle T1 dont le signal est à 1. En variant T1 de 1 vers 2, l'angle varie de moins 90 degrés à plus 90 degrés. Donc, T1 égale à 1, ça veut dire que l'angle égal à moins 90. Le T1 égale à 2, l'angle est égal à plus 90. Et et pour chaque angle alpha entre le moins 90 et le plus 90, on a un onde de alpha. Qu'on peut, le calculer, en appliquant la règle de 3. Pour la conception assistée par ordinateur, nous avons utilisé ISIS de Proteus Lab Center. Donc, euh, le montage euh, contient un PIC CZF877A un camping qui modélise la communication LS232. C'est presque un max avec tout euh, son circuit et un pôle débineur un Un servomoteur, alimentation, VCC, GND et ta commande offerte sa commande fournie par le RB7. le LCD, le data 3 jusqu'à data 7 sont connectés au pin RB0 jusqu'à RB3. Le enable est connecté au pin RB5. Le RS au pin RB4. VDD est connecté au plus 5 v et les autres euh, data euh, non utilisés et les autres data non utilisés sont connectés au, euh, au GND. Créer le programme de PIC. Avant d'utiliser les fonctions de la bibliothèque LCD développée par MicroC, euh, nous devons assigner les variables au PIM du microcontrôleur. Ensuite, on identifie les directions de chaque variable input ou output. Dans notre cas, sont des outputs. Maintenant, je vais définir mes variables. Message, euh, CMD count, CMD timer. Euh, ce sont des caractères envoyés par bio. Euh, que je vais lire, euh, que je vais les lire par euh, le module IRT. le count, c'est un compteur de type integer, un int, et le flag de count et le flag de timer, de timer, ce sont des bits. Je vais passer à l'initialisation du programme avant le code d'interruption. Donc, euh, pour euh, le code d'initialisation, je vais initialiser, je vais initialiser le port B en sortie et je vais enable euh, le timer 2 mettre, je vais mettre le timer 2 interrupt flag à 0 ainsi que la valeur de timer, de timer 2 J'active euh, l'interruption par euh, timer 2 et je configure le vecteur ou le registre euh, des interruptions de telle façon que je vais activer les, les, interruptions et les interruptions des périphériques comme le timer. Oui, je vais initialiser l'LCD ainsi que le module UART de telle, façon qu'il a un de rate de 9600. J'efface le contenu de, de l'LCD et je mets le curseur off. Puisque nous avons compris l'utilité de ce signal pour euh, la commande d'un servomoteur, Maintenant, nous allons le créer à partir d'un timer 2. Donc, le timer 2, euh, c'est un timer 8 bits. Donc, euh, sa valeur varie entre le 0 et le 255. Chaque instruction coûte 4 euh, francs montants d'horloge. Et j'ai utilisé un code de 20 MHz donc, euh, le, pour avoir un 255, il faut 4 euh, fois 8, non, 4 fois 255 sur 20 euh, millions. C'est après le, c'est après 51 microsecondes. Donc, pour avoir un t de 1,5 millisecondes, je vais faire euh, une division euclidienne de 1,5 millisecondes sur 51 euh, microsecondes. Le quotient va être le nombre des interruptions que je dois avoir par le timer 2 et le reste va être le période de la dernière interruption. On aborde maintenant le main de notre programme. Euh, sa fonction principale, c'est l'acquisition euh, la question du commande envoyé par l'APIO. Tout d'abord, euh, il fait l'initialisation pour configurer le pic. Ensuite, on entre dans une boucle infinie pour l'acquisition de la commande. si on a data dans le IART on lit cette euh, data et on met dans le message, dans le variable global message. Le caractère 13 est réservé au clear de l'LCD et le caractère 2 est réservé comme un, octet start pour l'acquisition de la commande des membres euh, des interruptions, c'est le CMD count et l'acquisition de la période de, la dernière interruption, c'est le CMD timer. Toutes les autres caractères qui ne sont pas égales à 13 ou précédés par le caractère 2 vont être affichés sur les Revenons au code de l'interruption. Donc à chaque fois que j'ai une interruption par le timer 2, count euh, incrémente et si le nombre des interruptions à exécuter égale le nombre des interruptions commandées, alors euh, il nous reste une seule interruption, telle que sa période en instruction est égale le, C, le 255 moins le CMD timer. D'où on met on, affecte le CMD timer dans le timer 2. Et si le, c'est le, nombre des interruptions exécutées égale le nombre des interruptions commandées plus 1, donc le port B, euh, point, 7 euh, c'est le pin euh, du microcontrôleur qui, qui commande le cerveau et est égal à 0. Jusqu'à, on arrive à, 3, à 396 interruptions. C'est le 20 millisecondes. À cet instant, je vais avoir une nouvelle période dans le signal de commande du cerveau. Donc le RB7 prend 1, son niveau haut, et je réinitialise le count et après chaque instant, euh, il faut mettre le bitflag à zéro pour qu'on puisse avoir une nouvelle interruption.